आप सभी ने अपने जीवन में ब्लेड का इस्तेमाल तो किया ही होगा और शेविंग के दौरान या हेयर कटिंग के दौरान इसका इस्तेमाल एक आम बात है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लेड के बीच में बनाया गया आकार किस काम आता है और हमेशा ब्लेड इसी डिज़ाइन में क्यों बनती है नहीं तो चलिए आज हमको इस इस बारे में बताते हैं इस बात को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा यह बात 1904 की है जब जिलेट कंपनी ने पहला ब्लेड लॉन्च किया था एक दोधारी ब्लेड था जिसमें काफ़ी पहनापन था इस ब्लेड को आप रेजर में बोल्ट के सहारे फिक्स कर सकते थे ये काफ़ी लचीला था इसलिए इसके ऊपर एक और सेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से आप इसे आसानी से कर सकते थे उस समय यह पेटेंट सिर्फ जिले के पास ही था और वही डिजाइन के ब्लेड बना सकता था पच्चीस साल पच्चीस साल बाद जब ये पेटेंट एक्सपायर हुआ तो कई कंपनियों ने इस प्रकार के ब्लेड बनाना शुरू कर दिया लेकिन रेजर उस समय ही जिलेट कंपनी का ही आता था इसी वजह से सारी कंपनियों ने जिलेट की डिज़ाइन का ही ब्लेड बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया हालांकि इस बात को ख़त्म करने के लिए जिलेट ने अपने रेजर में कई बदलाव किए लेकिन कंपनी ने उस हिसाब के ब्लेड में बदलाव कर दिए इस अजीब तरीके के डिज़ाइन के पीछे का कारण यही अजीब था तो ब्लेड बनाया गया वह 0.20 पॉइंट mm का था और इतना पतला होने की वजह से अगर इसे बीच में इस आकार का डिज़ाइन ना दिया जाता तो हल्का सा भी इस्तेमाल करने से टूट सकता था इसका फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए इस प्रकार के डिज़ाइन का निर्माण किया गया है हम आशा करते हैं आपकी जानकारी आपके लिए रोचक से दूर होगी और आप अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे